Là, on a la Slovénie, Croatie, Bosnie. Bosnie. Ah, Serbie, Monténégro, Kosovo, Macédoine. Ces deux-là se fondent et ça devient Serbie totale. Vous voyez À partir de 89, les deux régions autonomes. Tu peux manger les gâteaux. 破破了 Ah, écoutez comme le moteur part bien. Mon cher successeur, car vous êtes dès cet instant mon successeur, vous avez fait une bonne affaire. Dès cet instant, ma clientèle est à vous. Et si quelques patients réclament l'assistance de mon art, je m'efface en déclarant Monsieur, vous vous trompez Voilà le médecin du pays Mais quel est le sens de cette expression Est-ce un équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Glinglin La Saint-Michel est une des dates les plus connues du calendrier. Elle correspond à la fin septembre. Ah. des clients comme on mortalité, hein mais alors qu'est-ce que vous faites des clients réguliers La meilleure, le meilleur type de clientèle. Celle qui vous laisse indépendant. Indépendant Je m'explique. La situation commence à devenir limpide. Ah Mon cher confrère, vous m'avez cédé, pour quelques billets de mille que je vous dois encore, une clientèle en tout point assimilable à cette voiture. Je m'y attendais. <laughs> Votre propos, mon cher confrère, fourmille d'inexactitude. Oui, 32 pages in octavo sur les prétendus états de santé, avec cette épigraphe que j'ai attribuée à Claude Bernard, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. C'est vous le tambour de ville Ah non, c'était là-bas, le euh, commissariat. <laughs> bon, on y va On commence ah, Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Allez, on y va. Ah putain, non, c'est impossible là. C'est mort. Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là on les va nous avons aussi une très grosse mortalité, plus relativement que dans les grandes villes. N'est-ce vous avez comparé les chiffres hein? Notre pourcentage dans notre département derrière nous. C'était fait soigner Et surtout vers la fin. Et nous avons eu de très belles rentrées à Saint-Michel. Oui, ici, les clients vont pas à Saint-Michel. Ça va pas. Hein. Elle doit, elle doit venir là, Lina. Ça va pas, Lina. Oui, non, mais. non, euh, euh, euh, non, non, non, non, non, non, non. J'ai expliqué de de A à Z, pourquoi tu as cette réaction-là, à ce moment-là, pourquoi vous êtes comme ça, et tout. Et là, vous comprenez toujours pas. Ça va pas. J'arrive pas à comprendre. Lina euh, Il faut que je prévoie, euh, avant qu'il ne pousse, il faut que j'aille. Oui, tu prends peur et direct, devant, devant. Direct. Euh, je, croyais que c'était après quand ils, vient viennent nous pousser Non, non, non, non, non, non, non. non. Réagissez euh, d'une manière très animale, comme d'habitude. Pas, je n'arrive pas à comprendre ce moment-là, pourquoi ça tu Non, mais regarde, tu, es mal placé, vous êtes mal placé là. Non, non, tu es mal placé là. Je vois que tu mal placé. Ah oui, Placez-vous bien. Là. je regarde. Devant là, voilà. Euh, serré, vous êtes un peu plus serré. Voilà. Euh, là, là, vous êtes mal placé. Vous êtes droit, vraiment très droit. Non, euh, Marc, tu n'es pas droit. Non, non, que... Ah, tu veux dire comme ça Voilà, droit, vous êtes droit. Voilà, vas-y. Euh, à un moment, plusieurs de ces dames faisaient du spiritisme. Ah, ah mais elles ont cessé, je crois. Ah. En somme, l'âge médical peut commencer. Je vous en prie. Qu'est-ce donc Mais oui. Mon cher confrère profitez de ce, de ce magnifique décor qui est derrière. Regardez-le, observez, essayez de sentir tout ce qu'il y a derrière. Je pense, en fouillant bien, il peut y avoir peut-être des, trésors, des dents cassées, des, des, des bras peut-être coupés, des mains. Derrière tout ça, c'est la vie. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, les euh, je euh, Eh oui, eh oui. OK, on y va. On, reprend. Euh, et, qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là Des malades. Des malades Oui, des malades, des gens qui suivent un traitement. Et d'où sortent-ils Les malades, oh, depuis quelque temps, ils en viennent d'un peu partout. Au début, c'était des gens de passage. Je ne comprends pas. Oui. Des gens de passage, oui, des, des, gens qui, qui, arrivaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Alors, ils entendaient parler du docteur Knop et à tout hasard, ils allaient le, consulter. Évidemment, sans bien se rendre compte de leur état, ils avaient le pressentiment de quelque chose. Mais si leur bonne chance ne les avait pas conduits à Saint-Maurice, plus d'un serait mort à l'heure qu'il est. <laughs> Et pourquoi serait-il mort eh ben, ben, Comme il ne se doutait de rien, il aurait continué à manger, à boire, à faire sans autres imprudences. Et tous ces gens sont restés Oui. Ah, en revenant de chez le docteur Knorr, il se dépêchait de se mettre au lit et commençait à suivre le traitement. <laughs> oh, mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Les gens que nous recevons ont entrepris le voyage exprès. L'ennui, c'est que nous manquons de place. Mais nous allons faire construire. Et donc, euh, il y a quelqu'un qui a dit, une dame dans le bus, elle a dit, on ne bouge pas parce qu'ils ont le visage découvert. Ah. Mais, donc on n'a pas bougé. Ce jour-là, on a eu raison parce que tout le monde est revenu. Mais ça veut dire que peut-être que le bus d'après, ils ont baissé les cagoules et, euh, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, en 1998, au décembre 1998, et, euh, et janvier de janvier 99, donc j'étais euh, au Kosovo, je suis, je suis venu au Kosovo. Et j'ai fait le voyage, enfin cette route-là, je l'ai fait. Je l'ai fait je l'ai faite. Je l'ai fait. Je l'ai faite. Et euh, euh, je l'ai fait en bus. En bus, euh, c'était l'hiver évidemment. Ici, c'était assez déjà suffisamment dangereux. Depuis Pristina, bah, cette route-là, entre Pristina et Jacob, je l'ai fait. il n'y avait pas beaucoup d'Albanais. l'odeur, l'odeur de, des cadavres. Et euh, on, voyait régulièrement des cadavres des animaux, des vaches. J'ai vu une vache, euh, enfin des chiens évidemment, plusieurs, mais euh, surtout des vaches et des chevaux. Et, mais l'odeur était très très forte. Ah, du coup, on ne savait pas si c'était que ça, les animaux ou pas, ou c'était autre chose aussi. Et euh, la deuxième chose, euh, tous les 20 euh, mètres à peu près, de gauche à droite, il y avait une personne avec, avec des fusils ou avec des kalachnikovs. Et pourquoi je vous parle de ce chemin Parce que aussi, de Pristina à les seules maisons qui étaient debout, les seules maisons qui étaient debout, qui, euh, on le voyait, qui n'étaient pas détruites, c'était celles des Serbes. Et on, les identifiait, c'était avec une croix, la croix euh, serbe. Tout était cramé. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer ça, parce qu'on voit tellement toutes ces maisons-là comme ça. On a vraiment du mal à imaginer. Mais il n'y avait pas une seule que j'ai vue qui était debout, euh, qui n'était pas avec une croix, quoi. et pourquoi en mars Pourquoi tu dis en mars euh? Mais parce qu'en mars... Euh, euh, mais parce qu'après, il y a eu les frappes de l'OTAN et je veux dire, ils étaient plus violents euh, quand il y avait les frappes. Bien sûr. Là, tu, en tant qu'Albanais, euh, il fallait pas que tu sois dehors dans la journée. Hein. Les Albanais vivaient euh, tous la nuit à ce moment-là. cadê o Ah, de zimie? Hadi hadi. Şöyle hiç kötü amat yok. Öpeme está istiyorum ben. Jere ta shesim atin, ku të këtë në kremë. Këna lejtë ta joj të pikë. Lafra. E kje për jatimi. Në bo me shëllu në shënë. Do. Kosovo. Ouais. Kosovo, ici, comme ça. Mais les gens, c'était la fête ou c'était juste qu'ils étaient obligés C'est communiste, ils disaient. Et France Obligé. Non. non. France, France, euh, c'était pas euh, communiste. non, c'est pas premier. Le soir, le euh, 30 avril. Non. Ah On fait la fête le 1er la fête du travail. oui. ça veut dire que t'as peur. Non mais tu vois toi avec les lunettes Est-ce que quelqu'un Mais oui, il n'y a pas de problème, Est-ce que quelqu'un a utilisé Non mais il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pas les lunettes et je vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas au fond Il voit pas bien. Bon. Ah, c'est. C'est ta dernière réplique. Ah, la paix Non, assez. As... Ah, non, non c'est la, paix. Je veux la paix. Non, ah, non pas la dernière, c'est. Euh, Në alja të tjerat në tonë. Ma e vesh një më mëdheqit. Ta shi kime dhe do numra këtu. A do mi përgjohë këtu? Pak. Frantale këtu. Po. A ma pes? Pes. Okej. Okay. Aja si, gjosht? Me vjerit me njëre pak të porë, da? Në në sketu. Nuk? shumë. Ka të gjesit. A ma dhe njëse të gjosht? Pra, pëse, pëse, pëse. Miksel, a është e në regullë që ke e kalë të të Po, në shumë e kje o po, në tjetër po. e të më thonë të të të mirë. Po, okej. Atë e këtu e kemë skena në luërt, dhe më thonë, mërë në këtimi rido. Mërë në stoj këtë tje, po? Edhe këtu onë ca. Dhe dhe shnejnë. Edhe dhe tje, po. Dhe dhe më thonë, përbalë qëtu. Qa ti e kalë të në Gjose ka mundësi të kalë të rëtë mirë, më shetë në bëllë, është shumë mirë. Thank you. Je vais la faire mon coup. Hein? Je vais la faire mon coup. Tchoua, Abdul, tchoua! Euh. Pardon, le monsieur Goutte. Passe-moi. Non, non. Stop, stop. Oui. Est-ce que tu te souviendras de moi? Quand? Je serai là-bas. Il ne faut pas y penser sans arrêt pense juste pour ça sans arrêt, hein C'est juste une idée qui m'est passée par la tête. Euh, excuse-moi. Et pourquoi tu ne vas jamais te promener Quoi C'est eux J'ouvre. Il le faut bien. Shalom, monsieur le professeur. Atër në kësa në fakt që ishë pjesë e misionit më gjithë të urën në marësi me e shfaqë në që nga dhe tjetë sonë të të greshë në teatën kom të arku e dhe po gjithë dhe në një. Le gjithë qëtë e e ba e dhe ju përën dhe e. në kënaci, pra shë gjithë doshur, kështë e gjithë me parë, brejtë këtë sonë të të mund të në Ouais, pourquoi pas. Mahomet qui rencontre Jésus euh, à Jérusalem, c'est pas mal ça. Ça pourrait nous ramener du monde et des sous. <laughs> <laughs> Ou le prince euh, Skanderberg avec euh, un épée, avec un cheval sur scène. Bon, on va chercher les affaires du coup. On va aller voir le théâtre. un peu les Kosovars comme ça, euh, cassés comme ça un peu. On a raté. Euh, tout petit, Ils sont un peu plus ou moins cassés, un petit peu. Là, on est comme ça, là. Oui, c'est ça, mais tu es parti de là et tu as été là euh, les années. Les années non, j'ai parti là comme ça. Là, et hop, tu reviens en arrière. et tout le monde disait ça, ça démarrait en Kosovo, ça finira en Kosovo. J'espère que c'est fini en Kosovo, la guerre. J'espère.